Disponibiliza. Asta este verbul de astăzi. Uh, index este a face, a face pe cineva disponibil uh, și a concedia. Și zic, wow, îți dai seama, deci uh, pe acel cunoscut pe care îl cunosc eu și uh, l-a disponibilizat și este concediat și acum îi merge foarte bine, înseamnă că da, îi merge lui bine. <laughs> Pentru că l-a concediat și acum aș face ceea ce își dorește foarte tare. Uh, mi se pare un verb de succes. Uh, o să mă autodisponibilizez de la un anume job zilele următoare și știu, îmi dă energie. Uh, așa că hai să nu mai fi supărat dacă cine știe te-a concediat cineva. Hai să ne autodisponibilizăm de la ceea ce nu ne place. Uite, să ne facem disponibili pentru altceva. Ciao!